Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere rustik mercimek çorbası tarifi vereceğiz. 15. yüzyılda Şirvani'nin kalem aldığı bu tarifi şimdi yapalım.